fe abalina abaserikale mm. bwe baba bakuleetera abaserikale abapya bantu balabwagana na bano abakadde bababuulira gye banyewala gina gyebakwana abakazi ati bababuulira kakati abaserikale abo insidenti eno yali basomeseza nyerere yali alina gyalaga ku mukolo nalaba driver we nga yeeyayamula njala nambuuza wafunye emmere nti nedda ewaka eh, ewange mukazi wange teyafumbi kubanga bwati yudondino bwompita mirundi advisa wa president wakulietinitwabo fomi tolina sente zompa but the public believes an advisor of museveni has money nomukulu wesomero tagenda kukiza mwana wange newaffe ewaka bagenda kulowooza ndi wamanyi oba ndi mini advisor wa president you are giving me an inflated title bodyguard wa minister bodyguard manchi kitegeza tinga bakubya amasasi ye akugwako ye ngabo yo omuwadde ki kakati nze yasoma intelligence mbabuulira mm. the minister had troubles n'alowooza nti bamuleetera omusiro mm. kyobulaba bano tebakubya amasasi badduse buddusi when I use my second psychological lenses, umusajja hmm. mm. ono look at the hallmarks an intelligence officer would look for. Mm. Wabaddewo leebadde celebrations baagabanye sente. Uh -uh. baagabanye sente nga bateekeka omukolo gwa leebadde what is the cost of leebadde gwabadde gwa sente meka omusajja ono yeesikotira esente nazeeta awaka weziri ate ekyasinza okuleeta obuzibu mm. ono litayadi kanu alowoleza mulanka abamaje bajoganyo bamaje banaabwe mm. ate basivilians fetubawa respect sente zazze yazirabyewo kugaye nti kabira bodegadweyeyamutta wayi angolanisi ma gundi indira gandi basinga ba singa bebamutta bamukuuma why yalumba ekigwa kyabasinga singa era abasinga singa bakuuma indira gandi baali batudde mu compound ya state house ne balaba obunyonyi bubiri omu nagamba munne nti ah, ah, kabaka waffe owabasinga singa atugambye tumutte yamala kulumba ki kibaki yali president wa kenya alabirira omusajja yali bodegaadi we yamutta kubba sente waliwo diso yakwata omutiri gwa sente engabbye nazitwalayo ng'ayina ewaka omuvuuka amukuuma yamukuba piso sente nazitwala mm. lan how to share money nedrive akuvuga naye muweeko abasiraamu baga nti nawulidde ku diiru muweeko muwe otebye billions ez'obwerere osuubuddewa mubye sente ku lebadde omusajja muweeko nze abaserikale bange balina nekodi yesimu yange anti bwezibeerako hmm. tuzigabana nebategeera nti aa ah, tekuli kati naye dereeva akuvuga ogenda gyogenda okugja sente naziraba nakuwerekera azitwale mu bbanka ngwe omusekale onakuuma abaana nga badda mu ssomero wali omuwadde ki nolaba omukazi n'abeera n'omuserikale n'agenda naye nakasero n'agula ebintu bya miliyoni bbiri yes rasonals genda bombo mugyeyo emmere oho bajja ba betenta nnyo kubanga mwe kyemutamanyi mm. abazungu baali bagezi mm. owa polisi eriwa p6 owa prisoni nga ayize n'obutasoma mm. owaamagye nga wasiniya fo ofisa kadeeti these are highly educated people. They know what you want. Mubatwala ku bizimbe byammwe ku sites ne babiraba. Bajja batta bajja babetenta. Learn how to share with your security people. Mubaweka sente. Omusajja akuwerekedde. Mm. N'ategeera nti muleese amakuti yaga sente. Lwaki tomuwaako? <laughs> Ekyokubiri ekiri important in this case. Mm. omusajja yagendedde ki mu saluuni yabasajja oba yabakazi anti yabadde eh? agala bamugjeko enviiri afe nga mugonde <laughs> ekyo bakulimba hmm. infact nimene cases eh. ebyo byonna byebogera nti balabye omuserikale bakulimba hmm. nobody can constitute reconstitute a scene of accident egwawo temumanyi waliwo emotoka yagwa mukiyira nebakuba mumawulire wabaddeyo motoka yenkoko wabaddeyo motoka bajjayo motoka eki eh, oh. kira kintu was wungo kabisa natwamulabye ngaotuka kikonaokuba amasasi nosigalawo erimaya opinion omusajja ono yabadde agenda mu saluuni ng'ayina hmm. omukazi gwayagalayo yabadde agenda naye yawonye <laughs> yabadde agenda naye mwimu mu psychology mwete mukimanyi psychology bosoma psychology bakugamba nti omusajja eyetta nattada abaana be ne mukazi waaba abaagala nnyo baleme kubonaabona ku nsi oyo mubuuze omukazi atazze ataalabiseeko oba eyadduseyo iziizi tru nti alina omukazi owolubuto ali ku kitanda oba byaba amawulire iziizi tru confirm it confirm it amuyina omukazi anti aliwa ono omusajja naye mugezi yasoma mukebera academic papers ze wasiniyaki naleeta amakutiya gasente nagatekawakagono nokerako manyanogakwe era singa nze ndi muyisu oba muintelligence nalisonse kwaza nyumba ye the battle was over money yazimuleetedde nalowooza nti mbwa naye ayagala bazanya omuzanya kataba aba bonita lwaki aba new vision batutemu ebonita bagala kufuna uh, gundi monopoli kukatabo kanabagereka kyovulala bagenze ewakatendekula eh, bonita ngwe tekitegeera hmm. katende yaba blackmailing era ndikakati nkubuulira waliwo omuzanyi era baguzanya nange bosi eyagala era ba bagundi bebaguzanya Eh, eh, eh. nange bosi eyagala naba abaserikale bemulaba these are high educated people siba p7 ah, mubatwala kumayumba gammwe omukazi nag nze wange nawa order in writing in writing omuserikale ankuuma tayoza motoka uh-huh. omuserikale ankuuma takwata nsawo ya mukazi omuserikale ankuuma tanzigulira luggi akagula tekaliyo ewange gyentudde No. I cannot humiliate and educate the person. Some of these people are more intelligent than you. Mwari kurutinga against the security forces. Lwacha kugulia uruji. Hello, President. Nze moto ke yange. Eranza abasirikali bange mbaddukako. Lwacha badduka kazi. Anti sagala umusajja nove emabega. Ngakalakala ni mundu wakuvaka emabega. Abera humiliated, you don't know. He's humiliated. but you don't know this because of the mumunonyo kusoma kwe omusajja oyo yasoma ki yalabye bikutiya bya sente na some of these ministers are moving with the fake documents baba sinza amagezi abo bemulowoza nalaba omusajja nga yasinga emasindi naye nga yasinga emasindi ali mu ofiisi ya igigi akwata nsawo ya igigi most of the educated students people in the police in the traffic kuba we wali sente bano bebabaletera obakuuma mwe bategeere bagezi bagezi nga mmwe mu nyumba yo bwe mubeera mu hawusi boyi ng'olina ne muwalawo omukulu bwosumulula emisinga naye ajanukula ku muwalawo yes naye ajanukula ku muwalawo <laughs> you see kakati ndalabye omwogezi w'amagye akiiki this man is not talking about a salary this deal went suffer esawa eh, yes heis talking about facilitation mm. nolaba omusajja ayina abasirikale abamukuuma bonga akawunga n'ebijanjano babijja bombo oyere tumwina omulaba bamwyitanga afende kaveera ewe tewapamwa amuteringaeyo nza basigale abankuuma na military ninaki naye tewali ayagala kuva wange mbabuuza president moy yaisa ina mukazi nga gundi wamubba ye nga edisi wamubba sente yamuyita olunaku olumu namuga lwaki onziba kuba tulimu babiri feka ye nga amanyi nti president takebera mu nsawoye omuvuka yamugamba i don't have a house at home muyina muganda eri bulijjo lwakitumbuulirako eee eh. facilitate your bodyguards. Facilitate the people. Oh, gamba police. Ayume. Mze na police ayume. Nembulize toko. Bafa busiru. Mm. Aba site yabo bayina akamiro. Mugere mugere ne ba drivers. You going to talk to the drivers of these MPs and ministers. Talk to them. Bwaba yinaje bagenda mu up country. Bajja ye mitwali musanvu ne kitundu. oba ennaku nnya omusajja naye n'abala nti zino emitwalo emisanvu n'ekitundu nange enfunyeyo akantu abaakamiro bazijjayo yes abaakamiro bazijjayo baminisita abo bemupis sente z'abasajja bano ne bazijjayo bwamutuusa ewaabwe amusuza mu boys quota ekifalisi ekirimu egundi ebiku when this man see you sees you ngaogula enyama alaba sente ze asente ze bazimuwadde zimuwe zimuwe sente zobba zaki utoko toko gundi badereva genda oyogere ne badereva abo sente zabazibba abasecurity sente zabazibba the entitled twala wenses abakamiro bazibba mm, mubba buli wamu bajabba kuba nnyo bajja kubakuba nnyo because these people believe nti, nti fe tuli divided in categories fe buli omu bamugerekera omugeto gwe tegwe toligagawala toyinza gamba nti omusajja yabadde akuma supermarket kasitoma n'amuvuma n'amukuba essasi is not there bamutwiringa nti ogenda kukola mu bagagga what about omuwala akola mu banka n'alaba omusajja abankinga amukwana no ategeera nti ono customer the relationship must stop at the customer ne centers manageza banka negwe toyinza kuleeta nguzi makutiya nemugaleeta waka nemudya makutiya sente zemuyina waka omusajja nakuga nti njagala kugendako waffe mukyalo kubanga wati donno omuserikale akuuma ttaamala emirundi newaabwe bagamba tumaze omuserikale akuuma minisita abeewaabwe bagamba tumaze kubanga minisita alina ebyakoze ewaabwe ebyamaanyi ennyo ate gwa mukuuma omusajja n'omuteeka mu motoka omusajja n'akuteeka mu motoka hmm. notwala omwana we kusomera obukadde kkumi omubuuzizaako oba owasoma Mubuzi. Umubuzi zako yu msajia. Uya kufuga na tono mwana. Yo uwe aliruda wa. Kaminga guwo mkawa umanyi, milioni. Umanyinti, uva yongo msungu buwa kuhinako. I'm telling you. This incident did not open up our gun. How do people relate to their security? Oingi de muoteri okulia hey. kumule. Haa, bala tisi. Hainabali ya mabegabana kabangali. Haa. nayingira nali enkoko wali wenjirya mm. balaba bat abo bebagenda okuba emunduko okudde mwambusi <laughs> atyembusa gwalina abana <laughs> rdc ataddeko bagadizi bana ku kabanga lyemabega nayingira webali enkoko navayo nga yebajagala <laughs> noba gwe nogenda muleegi noyingira nokyusawo yiro naye omusekale ali bwerwakuuma gwe naye muwe sente aguleyo malaaya laba meri yakyamba yajira ku twaki ebyobufuuki bino bigenda tutuusa awazibu ali ku twakita erimu enguudo anti akulira balimi nza baserikale bange tufuuka baluganda ne driver tituyinza kwawukana kasinde kyemuwadde omuserikale yasuze bweru gwengaodigira ne mukazi wo agende abanayuganda bayirimbiabalina obwagazi bungi okutuukiriza ebirooto byabwe mtn twagala nyo obala sente akutunuulira nze nziba mbawa simu netukiriganya zikoze eki ziweddewo tugakati olweggulo tugaba naziriwa tujeko ez'amafuta Kusa bini agenda muko miyonga Kusa subake tizuna mkwanga Atinga akabei karunji Kusa bini agenda muko miyonga Kusa bini agenda muko miyonga Kusa bini agenda muko miyonga Banangi nema za nyewa numida Banga wangfunde jino chendi Ani kulimba denisa bakaloni Banga mba denisa sula uruwenji Elanga kati Kukula wana blanchi indala okufuna looni mu numida teweetaaga musingo oba kukulambula downloading app ya numida okuva mu playstore ng'okozesa smartphone yo eya android osabe looni ya bizinensi yo ng'osinzira w'okolera ekigambo numida kiri numida numida yakakasibwa uganda microfinance regulatory authority ebisingawo kuba ku noti 8nnoti emu noti noti 24 noti oba whatsapp noti 787 568 oba ku facebook numida musisimuka nabo buli ku makya nakacwa n'amoti bitfoma malaya malaya naye naye ali nebetojja kukumya musajja muno yakukume kyolaba amini yalina sente ezokugula bamalaaya amini bwemwagendanga ebweru ngaazita lifting e uganda zifulag abroad but ispamin nze abaserikale bonna abankumye bonna bebaleese amasimu gaabwe ngayina twafuuka baluganda ewaffe waliyo nafiiriddwa muzeeyi abaana bange badda musomero inayo kooyinayo aki fule kubakuuma hmm. omusajja kuuma ina okuba psychologically sound nti akatono mukagabana naye bano bemukuumya ebizimbe nategeera ekyo kyagundi nekyo kyagundi mukikuuma baleme babasiminti nakusaba sente nomuga nti sirina akuna pesa akuna pesa iyo pesa oiko wapi so eno incident yali bayambi is only in uganda where you have an incident which does not change nabagai nti nyerere omusirika driver we yeyayamula enyenera eh. alina gyalaga namugaga walidde emmere pata kyakula tyakuna nyerere nayimira mu trading center sajja nagula amandaazi nagula nekyayi kati bana bakuuma nyerere bagaa nti ata twende bakakwasetautotawuna nebamutwala kakati musajja nebamujigirira nadduka kuba abasirite tebagala pulezidenti ayimirira mukifo webatadde tafete omusajja nebamunyigiriza nadduka mhm. nyerere agenda okutegeera nti duraiva we yali amandaazi namugoba mm. nyerere eyajja kugundi natuula nga waliyo conference center yamaanyi conference menataakaiyo mwendesa ya gali yangu eyali eh, amandazi gwenjagala kati ayendese egaali nga bamwina bamugoba dda tanzania nsi nene ne bakwata helikopta ne batoka kukyala ewaabwe ate bweyalaba helikopta erandinze agajiwunye <laughs> nayingira ekibira pana kimbia ndugu ndugu pana kimbia pana kimbia raisi anataka wewe ngaayingira kibira mishinde <laughs> basiibawo the man sinikity back at night nebamukwata nebamutwala musaluuni mhm. yerere naga nti aliwo ntiyono owamandazi wange ntiyono in tanzania a ruling was made the security people of the president must have a mill first before ministers that was a ruling ekintu kyonna bwe kibeerawo kibayigirize to this incident unaayogera we are paid adequately we are paid in time akiki this not a problem of salaries eh, like uh, this fool I found in the president's office. You don't know how to, cal to calculate your agreement. You have 28 million annually. Divide it by 12. Nina meka. Ngali wafuna million ya tano. Do you call me to sign such an agreement? You have a, a, a one month annual leave. yasente meka ogende ekyotera ikali kiro ekiki tobibusa ojja kumpita gundi advisor wa president temina ekyo mugaba namafuta ngeeteramu tokimpita kimpite ku mukono kuba enyondo mumutwe bakazindaali kubanga yes you are inflating me disinflated title teriflecting my income nti omusajja bwalaba uc ku somero oyinza omusaba nti omwana nga asome gwaddeyo posidetedi check No. Ekitegeza we must review. Let us have titles that reflect the income. Nino the titles, the bodyguard, katuina ba special forces, the regular army. Um, Neoma hii, timusibwe yajja. Nibamu wa special forces. Yali ada securations mu special forces. Habayi bafuna milioni hatano. Alawe nsi indala nyo. Yali wa sede jiji. Hii. Eh, eh. Baba nyumiza. Hii. ate bano ekizibu kyebalina bewasa ono agenda okulaba nga amulamba tetwaguzeyo enyumba e london this is a crisis dont give me an influenced title nga temuli sente gireke tompa tompa tompa kubanga you are insiting my family the population where i buy n'abantu nti ompadde omulimu okutalimu kantu don't call me i don't believe i started the propaganda kakatekisembayomu ababadde balwanyisa muhoozi mm. mu lutalo lwa nwaniraako baagudde president museveni directed them togo tumuhoozi and apologize mm-hmm. nalabye omusajja nalabye omusajja ng'akankana ku byuma byange eh, munne yagambye the man had a, a catalogue over CDs. This must be mirundi. Ngambi jawa. Wabade mumu kono gumu. Ha, ah, abagamba anzi. Tigwe kabisa asani. Ate, ate bayo gira danga ambaraba. Nti the family approached Museveni. And Museveni told them, I don't talk to mirundi. Kakati ate CDs, Museja yaka, Ankajaka, Museveni yamu esawa munana. Nga mkubira akatambi. Na mkubira kanu. Na mkubira kanu. Na sabano genda mutoi. navuga pikipiki <laughs> ate mbu yasigalizaawo obulala munne yamugambye munne yamugambye why don't we go to court i don't want to... <laughs> but that, that must be mirundi kambabuulize mwekwata mwekka <laughs> buli obuuma bwabachina babuteeka mu nyuma nebukwata abantu mwefungule muzerule hey, obwo obuuma abakazi babuteeka ebuziba ne munviiri muwiigi sinze mbakwata bali naye olunaku lumu nabatunuulira ngambalaba <laughs> bagambye nti the man had a catalog of cds this must be mirundi kakati nze nabumuwaddeddi anti nze mbumuwaddi naye omusajja yagambye tayina kivumo ku nsi kyatanvumye <laughs> naye anyiiga nebagamba temulumba muhoozi omuhoozi omuhoozi bamulumba this is why am struggling nti junia eryo erinya junia limwamuteekako is going to cause ne mamwe nemugambye jajawe nemugambye junior junior junior junior you will cause trouble you are pampering alingo umwana umu there are many tusobola kuvuma muhozi why e muhozi an avenger kani museveni disoyo muhozi miyayi no nti junior yoyo aine ekyeyo kuba ye omu kuba taabasembayo si kyakuba abaana tetukyabakuba naye junior tabba afuuwa mwengegwe naye tabba abakazi yes muwakanira kakati museveni bano baddira malisi ne bagiteeka kwani ku muhoozi museveni nos wat muhoozi kanidwa nti wat kanot do naye omusajja bakankanyi bakoze delegation egenda okulaba mukoze mwetondeakakati eh, kakati olabaffe bwetufiirwa abaganda bakuga nti abooluganda bita bwebikonagana tebyatika kakati bo bagenze kutuula mu famire yaabwe besonyiwe naye nze omusajja gwe bakubye emyaka ekumi buli kasente kange konna ne bakakwata nze bampaddeki mwenda yabagambye banaye mwenda musajja mwenda bamuyise mu meeting teyagenzeeyo yagambye muhozi like a plan it has taken off weare leaving you behind mwenda teyalabise mwenda yaganye ogendayo bategese delegation kati nze baŋŋamba apologize apologize you should apologize ani apologizes temuzanyisanga bintu byaffe banange bwe mutulaba twambadde amasuuti amalungi mugalaba gano eh. naye mutuyita bantu eh, mutuyita bantu ah. waliwo ekisinga omusota okunyirira naye bwe mututunulya bwe muti mumulowooza tuli bantu n'olwanyisa abantu abamaanyi emyaka kumi kubanze emizinga gyange nze ngenda waffe nenkaaba nebakubale bakuwanika olugulu nebakubale bakubale kyozi bona nebakubale bakujjawo kati waza apologize mwe temumanyi maanyi ga bbiriŋŋanya n'eminwe gy'amatoka abatunda emyera genda keeruzira mu wingi y'abakazi hmm. biringanya wamanyi nyo bamutereka <laughs> sawo munana awo awo no recording ebiri mu kamera ya bakazi eruzira yeye ajukira omusajja gwe yayagala ko wamanyi <laughs> ne waliwo biringanya yamenye kamu yali akadiye <laughs> oh, tabu, tabu negwa mu kamera ya bakazi gwe bagenda okulima waakiri buli mukazi omusibe agenda n'omuno gw'amatooke kakati back to the church tui omukazi omukwatia kuguno omukazi omukebera mukatimba kati akavubuka kajogo omusajja nekamujoga nnyo omusajja nangamba mwana wange wa masters degree oba bubala ogamba simaati waya buyina waka kati gomwana omuto wakenda ku basajja bamekotegeere nti onye simaati waya ngonaga nti aniayinenene puuta <laughs> ate bazimanyi obuuza abasajja mm. eh, kakati musajja nga ajeewo wange ganga nti akasajja kanjoze nyo akavubuka ekimamazi ku kyalo kalemedde ku muwala wange ne pasi akkiriza obbagatta bapasi abo naba bakoze afe ah, tetubimanyi tumanyi luganda tumanyi bika tetumanyi ki kati omusajja muwa amagezi gamugamba kwata pajama mm. ojambale mm. enyimpi bisoti mm. oyambale bulungi ogende mukyaki anti, anti pasa yakkiriza mm. agate ki e, e, n'omwana wo wamazi azidiguli mm. kati bwe baayita nti abaleetwa omuwala mm. waliwo pasa omulala eyajja n'omuwala bo banoonya gatta bagatta emigogo ne bapasa bo bagasa abaana baffe n'obusajja obwavu kubanga bwe kyebakola kwagala migogo kayanja agasa emigogo ate buli wasaidi ayagala okukula bamugatyanga wakayanja kwakulo hmm. bo balowooza abasajja bobaga nti nebagatta omwana wo n'akasajja akatamanyiddwa bo banoonya migogo yagasa emigogo kati omusajja nga muwamagezi gamuga nti yambala kisoti aba ali awo mukyaki hmm. nga pasa zine muwalawe olwo bafunye ki afuuse kitaawe nange si bwe bakinkolako eh, muwala wange bamugatira kukyalo ewaffe kukyalo kwenyini mhm. nga bamuwadde erinnya lyekika kirala maama nakaba amaziga mukulu wange nembaga nti abigenda babiriga hmm. bigenda babiriga ngenda bakyumiriya ekinga mhm. obufumbo tebwagana namugana tekyenjagala mu nsi kiri eki potrait ya museveni tondeeta byakabaka tondeeta bifaanani byakabaka njagala potrait ngamba humiliatinga sente ezabaweerera zavao wa museveni tebakomawo nga biba biriko kamala ebigo mwenda nga batula enfu <laughs> <laughs> nabikwatamu kakati nangamba omusajja nti gwe kasabaita omuwala najja sooka bweyambula ojjemu ekanzu e-, e-, otandika okutigaatiga empale okikuulemu kati tandika okutigaati baabagoba mukyaki mu kkanisa akavubuka nyamba omusajja ku kavubuka mm. kasimaati waya hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. kave ku muwala we <laughs> namugamba nti weyambulire mu kya ekyo gyeyobunywa <laughs> naye tusooka kweyambula sooka onyenye paja mugiyeyi <laughs> pasa yadduka nadduka nga musajja mukulu akambuwadde waliwo omusajja mukinaana temwalaba ku mizanyo egyo nina eh. emizanyo gyaleero temuli baddeya gyabanigeria simanyi kinauganda biki bakubanja sente otambula that's why ekina uganda tekitunda ekina uganda tekitunda lwaki tubamanyi bali abasajja balina enyumba zebazanyiramu tulowooza buli munigeria mugagga kati abawano tubamanyi nti ozanya ngaomugagga ku stagi nga bakubanja landiro lyakubanja <laughs> ebina uganda tebinyuma we know them kakati eyo eyo eyo problem nengisolovinga hmm. baabagoba mu kyaki musajja mukulu nga ajjayo namugakwata wano bwansi bwokwatawo bwosumulula amapeesa <laughs> batuka mukyayi tajjayo embooko ekyakuzaala kikino embaga nenjitta musajja mukulu yajjananga nti wankoledde namugagenda okwedda lumukyaki aniakujooga nange sebo banjogako omusajja nawasa muwala wange nga waŋŋonge nasonko maama nakaba mukulu wange nakabanabagamba mubaleke eh, ngenda babirige ebigo mwenda <laughs> ngenda kasankukwatirayo mm, oba owedde mpozi nga toliwe bwange oyinza okuba okunepankirako kakati nyina eh. nyina mulokole yakola ekanisa mhm. ayina efitina yange eyiye eyedda nti nze namufiiriza okusoma alokosa akoze kanisa hmm. anjagala okundagirako obulokole <laughs> era mwana mwekambabuulire naye mbazigira naye temugendayo pasita kakanda eyakoze ekanisa yamyaliiro kumi na mwenda sirabangako kanisa gyoyingirira mu lifuti nazino bazita excavators oba elevators ganamadaala neera okiri mugendayo nemukyalira kakande kakati pasita senyonga yagula ewamulinanya nga yamanyi nti bazimba horizontal mu air tebazimbamu ekyakiyakaka kyogera tiatudde katebe namba wanu jangu olaba omusumba namba tu jangu olaba eki kyogera mu luganda aa namba wanu namba tu anti majority abasingayo si bannauganda era namugambye nti wano teekawo emitayimbwa eh. bwotuuka ewakakandi olaba ekibuga kyonna dwaft ekanisa ya senyongo ogiraba nga kabini kali bwekati nga bwolaba ogundi Ah, katonda tabeera wabi katonda tabeera wabi tebakulimbangako <laughs> ekyo bekugi yakyogera ne musaatala kyogera wagenda oba yali mpijja oba owa n'agamba tumubeera mutamu bizikita ebifaanana bwe biti alla ajje wano nojja nekanzu kati enekanzu yange ngiteeke wano mubikiwandikobigambatawonawooli abeerawo yali wadda edda walingawamasinzizo anti katukuze abakazi abantu bedda beyambisanga bikookooma <laughs> katuyire ekipepa kumi na mwenda era lifuti eriko 19 floor kati eri kile kizimbe kiri wali eh, eh, eh, ensambiro za kiri kemi yali lemeka alenda a a waliwo ekizimbe ekirala kalinga twin towers nga bwolaba kati olaba crescent towers eri mu kiwonvu naye erina emyaliro kumi n'esatu olaba ng'oyambuka bwoti waliwo ku sayididi eriko mistiro Eh. giyite koba oti ngoyamukanga esambya eh. wokyawe ki side one eno petro station yabesije waliwo ebizimbe biri bibiri nga bolaba ebiri prime minister waggulu ensambya balina twin towers zenakomabazimbawonga eh. nemasa webagira ebitanda baliwo nensi oh, babagobawo dda wanawanyirira wewatte wakyali wadda omuntu babagobawo dda era ekyo eh, ekizimbe kirabika kyekigenda okuba nga kisinga eh, twin towers kiri eri mu bire bwekioba ah, eno kuli wakazia huseina bagibbanga nayenaye oli omuntu yazimbidde eddala prime ministers office nga bweri buli bubiri bwetunuliddenaye bulimuate jeka zakupangisa kubanga wenatunudde neŋamba ye ne babatwala eri ekigo kubitaala Museveni gye yabazimbira akatale ee Museveni yabazimbira akatale kano akibibajje olaba ku bitala byewa ewabajingo nyugunya ngovude ku polisi ewabajingo nyugunya ku bitala bya eh. jingo wenyini eh. opposite tunula wano olaba akatale akakali awo era bonna gye bali naye mulimu abalemerawo ne bavaako ku luguudo olwo ne badda ku lw'ensambya ku lw'eddwaliro kati ebitanda babiteeka wakeggwangatrin microfinance enkulakula nayo kwekwesiima kwaffetrin microfinance erabirirwa banka enkulu ya uganda kakanda yali agambye agenda zimba chach ngensala eveeno bamugana yali ayagala kinsala ekkubo nedderi nga kuyo mayiti buli bobeera kumwalira omulaba eh. bagizimbye nga kakande buli wabeera buli kumwalira omulabu Eh, eh, obuzimbe nebo omani bubirano bulendya obumanyi bwegamba Okay. Oh, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. kukiyita buli kyomuzika mm. ekisinga bitfama naye nga neyongera okujjukiza ah, dakiika zo ziri abiri musanvu ezakayita ku ssaawa esatu tukyali ne mwami tamale mirundi eh, mwami tamalenkitala ekya mukwano gwengola ah, ah, ngenda kukubuulira mm. tusooke kiri bitumuliimu eh, nkugamba katonda tabeera wabi eh. okuzimba amasabu yali revu y'ekiseera ekyo mm. amasabu gabeeranga mu lugja olususu abazungu lwe bajja esaba eryange lyamategula mulimu kapeki ezamaanyi ntuula ku namulondo naye okola otya essabo nga terina eh, eh, ventilation system ah, katonda taliimu omwoanti katonda yali yerevuya development eh. eyekiseera ekyo nti omuganda akiyita kizibaawo empale bagiyitanga ekizibaawo ekizibaawo eh, bayambalanga bukete eh. kakati netukula modernization eryanga e, ekyaki hmm. erimu capeti e, kyaki mbeera ku namulondo naye omusajja omusawo omuganda yagenda nabba mukamunnega aga nti ayina amayembe noli omusajja naye namusalira amagezi yajja tamutegedde nga yamwerabira dda namugajjajja omanyi hmm. wansabe ekintu ekyamaanyi uh-huh. nkikuleetedde timba <laughs> ate yamutegeera yaleeta timba nga mutadde omusabe omuganda yalowooza omusabe omuganda yalowooza nti amuleetedde kisambi kyante nadda emimbali eh. teriyo lujulufuluma tewaliyo ventilation system omusajja nasumulula timba nagalawo timba yazimba omusawo omugala eyo teyinza kuba kyaki tesobola omukatonda talimu katonda okumugulumiza yatutonda tumusinze n'okumwagala nikotoyinza kugamba nti ekanisa hmm. ekanisa ngeyasa ennyo nga lweribwetyo luwanvu bweruti no god must be in ekifo ekirungi eh, ah. bwotuula waggulu bwolaba waggulu hmm. kakati ekyokubiri <laughs> njagalamba bikire nzekambabuli ah, ebibyamu nti binkwatako then mitereyo in 1777 hmm. the americans defeated the british and gained their independence because the Americans feared that the British will come back, they decided every American must be armed. Kwekwapi mundu mu America. Chobelaba, Kennedy bamuta, Reagan bamukuba amasasi. Buli mukulembeze wa America ajja mu mwaka ogw'ensobi babadde bamutta. But the Americans refused to change the rule of the gun. Aba America bakugamba nti if everybody is armed, abo abatta abantu babakolaki babalina ebizibu byabwe hmm. kati mwe mu uganda mulina ekizibu kiri kimu temwasoma psycology eh. psycology akuyamba ennaku zetukita deprofessionalization deprofessionalization means nti somako ku butabo medical journals babiwandiika paraligo paramedical tebagenda mu university nino bikolaki obimanyako hmm. nti nze ebyo ebintu byamu byonna mbimanyi mhm. baleeta omuserikale wanga nzite eh. yes nebamugamba hmm. tebamuwa emiriyoni kikumi eh. naye ate nga abaserikale bange abankuma bagenda mutta obujulizi bubule eh. naye olwokuba nze nabiribiri miitingi nagikwata omusajja nemuyita nga atukyankalanyiza ewaka yefudde omutamivu yefudde akola atya nti azita ekiro muyinze oyinza okugala enyumba yange nengifulumamu era mukazi wange yagamba maama nti mutani womusezeamuga nti oyo muveeko ayina ebintu ne bwoggalawo ekufulumufuluma mu nyumba netula motoka yamwenda nantunulira ndaga nengenda mudwaliro nga tewali andaba naye nga yandaba twajjamu omugwano ati nti egoli e, kyembadde mbagamba kyembadde mbanyonyola hmm. nti abattiddwa mu ngeri eyo kabira was killed by his guards indira gandi was killed by her guards kennedy was killed by sia the issue is ti mwe mu uganda ekintu ekibaddewo tekibayamba kusolvinga problem when you have an incident it should help you when, when i use my knowledge gyemanyi mu psychology psychologist otunulira omuntu n'omutunuulira omuntu yenna agenda okwetuga obanga alina ebizibu tayogera nabantu abeera deplest kasa mulaba omuntu ali deplest obanga manaje ayomba nnyo ku mulimu kitegeeza famiry ye yina ekizibu psycology mugule ebitabo bya psycology tulina abantu kalekeeza basangweni ani ani tubasoma by books of psychology kakati singa obuuza abasoma psychology the conduct of this man one abadde yakajjawo kitegeeza change of a god lwaki ono yamuleeta ate nga abadde agabe bamujja kubakuumi bwe lwempisa embi eh? gyebuvuddeko eh. ngaayagala mujjako eh. bwabaddeate balwanye